le ethnic group big next one yëpp yëpp bi Ziggy Zara. Sénégal Guinée Afrika unie clean Elle faut que je sois clean elle dit Yep yep gang mais c'est des bandits Bandits soldés, bandits soldés La vie du ghetto elle n'en vaut plus Michon, on se tire Un, clean Elle faut que je sois clean LD yep yep, fille gang mais c'est des bandits Bandits folk, des bandits folk La vie du ghetto elle n'en vaut plus Négro on se tire Méchant, méchant Fekk na fi may samp ni ma ñool ñu dem li nga jaay di andi blème du fi cenne boo duggee jël soo bëggee bàyyi li nga game yëpp yëpp gang bi das mu jeex cash money ñu ut mu leer du nu bel bii comme li nga rêvé beaucoup petit

Elle veut que je sois clean. Elle dit, yep yep, gang, mais c'est des bandits. Bandits soldés, bandits soldés. La vie du ghetto, elle n'en veut plus. Michon, Michon, on se tire. Michon, Michon. je suis clean, je fais de la bonne musique. Bonne musique. Yep yep, gang, mais c'est des OG. Amul loy Ça me jongo ma bii, ça sourit bien, mën na me crime. Sa palanteeru gaale ba naan tax ma guise Ce visage vous très joli. Gagnant le guise gis, ba mon commis Est-ce que yaa ngi free? Boo dégloo son je t'en supplie. C'est le pool boy qui l'a aimé, pas le narco. C'est le pool boy qui l'a aimé, pas le narco. Un, deux, clean. Elle veut que je sois clean. Elle dit. Yep yep gang mais c'est des bandits Bandits soldés, bandits soldés La vie du ghetto elle n'en vaut plus Michon. méchant on se tire Méchant, Michon Un, deux, clean Elle veut que je sois clean LD Yep yep gang mais c'est des bandits Bandits saletés, bandits saletés La vie du ghetto elle n'en veut plus Méchant, méchant pourrons se tire Méchant, méchant Yep yep ice ice